عشقنا الجمعية فان نقولوا الباقية طايس اللي نحبو عليها غيبو نغيبو دير نحاربو في دين مارغريتو سيمبري بريزنتي دي لا كورفا ريزيستي الزرقا والبيضا هي حياتي توجور معاها جامي لاشي classe AB, por favor, liberté. Attention, um bastardou, dir بالك مني ويا البوجدي واسمع مليح يتقابلنا يديك الريح في كل زمان وفي كل بلاص ينعشقوا غير الزرقا وخلاص وجيكا قولي فيكسي على الكل من عيني مش وديك لمي ما تدعي جوال في كل مكان فلاما بين يدي نيران في التيران ما فهم والو عقلي يا حربية شافوا الحضارة قالوا علينا روبية اسكلاف عايش بالبدوية مك البحيد وخرافات منسية علي لي جون يا بون كوراج يجيبوها يزال فيراج يلفيمي جانو لي طندار في كل بلاد ديرو الكرنفال لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا la la la la la la la la la la la Allez allez allez allez oh Allez allez allez allez oh Allez allez allez allez oh Allez allez allez allez oh